Sraith Pictiúr 5 Turas Scoile Dé Luain a bhí ann. Bhí an príomhoide ag caint le daltaí na hidirbhliana. Labhair sé leo faoi thuras scoile na bliana sin. Ba mhaith leis na daltaí dul thar lear, go Páras, go dtí an Róimh nó ag sciáil um Nollaig. Cheap an Príomhoide go mbeadh turas thar lear ró-chostasach. Dúirt sé go rachadh siad chuig campa eachtraíochta in Éirinn. Ag deireadh mhí Aibreáin, thóg an rang bus ón scoil go dtí campa eachtraíochta Chonamara. Shroich siad an campa ar a cúig a chlog tráthnóna Déardaoin. Bhí gach duine ag tnúth go mór leis na himeachtaí. Chuaigh na daltaí chuig a seomraí. Bhí na buachaillí i dteach amháin agus bhí na cailíní sa teach eile. Chuir na daltaí a gcuid málaí sna seomraí. Ghlac na daltaí páirt in a lán imeachtaí thar an deireadh seachtaine. Ar dtús chuaigh siad ag rothaíocht sna sléibhte. Bhain gach duine an-taitneamh as an rothaíocht. Chaith siad cúpla uair a chloig ag curachóireacht agus ag surfáil ar an trá áitiúil. An lá dár gcionn chuaigh siad ag dreapadóireacht agus ag rianadóireacht. Tugadh léarscáil agus compás do gach fhoireann. Cheap na daltaí go raibh an rianadóireacht go hiontach. Bhí an-iomaíocht idir na foirne. Bhí ar na daltaí abhainn a thrasnú chun an cúrsa a chríochnú. Thosaigh dalta amháin ag trasnú ar dhroichead téada. Cheap Pól go mbeadh sé níos tapúla dul ag snámh. Ar deireadh bhuaigh foireann Phóil an duais. Ag deireadh an lae, bhí gach duine an-tuirseach. Bheartaigh siad a scíth a ligean sa seomra suí. D'fhéach siad ar an teilifís ar feadh tamaill. Bhí duine nó beirt ag léamh. Ansin, thosaigh daoine ag seinm ceoil agus ag canadh. Bhain siad go léir an-taitneamh as an oíche. D'fhill siad abhaile tráthnóna Domhnaigh. Bhuail siad leis an bpríomhoide ag doras na scoile. Chuir sé fáilte rompu. D'fhiafraigh sé dóibh an raibh briseadh deas acu. Dúirt na daltaí go raibh sé go hiontach, go raibh sé níos fearr ná Páras. Ghabh siad buíochas mór leis na múinteoirí.